Hello bro. Number one. Bro. damn. Where are you from? Number one. Hello bro. number one hello oh gitu salah oh Kota Düştü